Salut, c'est Renaud de R87. Aujourd'hui, je te propose de détailler le pédalement de voyage que je me suis monté pour cet été. J'avais besoin d'un pédalband avec l'essentiel pour pouvoir partir en week-end. Dans le coup, euh, j'ai pris un R2 dans le stock, quelques pédales, et un case plus tard, nous y voilà. Ce type de case, c'est une nouveauté chez r 7 En effet, jusqu'à maintenant, je proposais des fly cases classiques, mais après quelques tests et retours positifs, je me suis dit que ça serait plus chouette de proposer des cases dans ce genre-là. Les fermetures papillons et le couvercle amovible permettent de pouvoir euh, facilement extraire le pedalboard de celui-ci. Le pedalboard est un modèle R2, donc chaîne et valve avec des poignées en acier brossé. C'est un format à taille S+, c'est-à-dire 35 par 20 cm. Pour l'alimentation, j'ai pris une Harley Benton ISO 5 Pro, qui en plus d'être compacte et puissante a l'avantage d'un prix plutôt agressif. L'inconvénient, c'est qu'elle est fournie avec des câbles un petit peu épais. Je les donc remplacés par des câbles un petit peu plus fins. La première pédale est une Procorat. Alors je suis pas très fan des rats, mais il faut bien lui reconnaître une certaine polyvalence. En effet, on peut presque passer d'un overdrive semblant de fuzz. En passant bien sûr par une distorsion qui l'a rendu si célèbre. On arrive ensuite dans un delay de la Free Series de ces JHS avec le petit switch qui permet de passer d'un delay type numérique. Un delay typé analogique. On arrive ensuite dans la flint chez Strymon pour tous ceux qui aiment les réverbes et trémolos d'antan. Puis un petit looper pour pouvoir jammer avec soi-même ou comme ici se créer une petite boucle de batterie. On finit par l'ACS1, le simulateur d'ampli de chez Walrus, qui permet de sortir direct vers un ampli, une sono, ou surtout via une prise casque à l'aide de la prise dédiée. On se retrouve ainsi avec trois amplis célèbres comme le Fender Deluxe. Alors ok, ce pedalboard c'est pas le plus fun qui soit, on est plutôt sur quelque chose d'assez classique. Alors histoire d'ajouter un petit quelque chose, j'ai exagérément allongé les câbles allant vers le delay. On peut ainsi euh, le déconnecter et le remplacer par n'importe quel autre pédale, comme par exemple euh, ce petit delay de chez moi. Et avec son alimentation en 500 mAh commutable en 9, 12 ou 18 volts, on peut presque tout y brancher. Voilà pour ce tour d'horizon du pédale-bande de voyage. Il est déjà temps pour moi de repartir, alors à bientôt